Sanibonani igama lami nguthandile kweyama ngihambisana nothandeka Dlamini namhlanje sobe sintshela kabanzi ngohlelo oseluthokozela kakhulu olubizwa ngokuthi uScratch lolu hlelo salingenela sisenza ibanga leshiya galombili manje sesenza ibanga leshumi kodwa sisalithokozela ngizonikezela kuthandeka Dlamini ukuba entshele kabanzi ngezingxenye ezitholakala kuScratch Hey guys ngoba bese shilo uthandile ukuthi igama lami nguthandeka Dlamini engizothatha nginibeke enhlobeni za Scratch esoqala nje sikubheke ukuthi ngoba sibona yonke imibhalo ekhona ebhalwe ngolimi lesingisi thina efanele sikwenze ukuthi silishintshe silise elimini lesizulu indlela yokwenza njalo sizoya kulela blog selapha phezulu sifirst click kulona sibheke igama lesizulu uma ke sesitholile sizobe sesiklikha kulona ke lelo gama lesizulu so bese sibona yonke imibhalo ekhona isibhalwe ngolimi lesizulu silandele sibheke ingxenye ke zawo scratch Oqala nje sizobheka ishashalazi lapho yonke imidlalo idlalelwa khona. Silandele ngenhlobonhlobo zama-blogs esiwatholayo. Efanele sikwazi ukuthi wonke lama blogs anemsebenzi yawo futhi abalekile ngokuba khona kwawo. Siphinde silandele ngendawo la sithola khona umbhalo. Ngoba ke sazi ukuthi uma senza istory noma senzani kufanele siyibhale ukuze ikhompyutha ikwazi ukuthi ikukhiphele umphumulo ofunayo. sasibuyela ke emumva eshashalazini lethu efanele sikwazi ukuthi uma umlingiswa wethu singamthandi noma sesifuna ukufaka umlingiswa omusha sinalo ilungelo lokuthi simsuse lo singamthandi indlela yokumsusa ukuthi siya kulesa sikere silapha phezulu siklikhe kusona then mase siya kulo mlingiswa singamthandi siklikhe kuyena ukuze sikwazi ukuthola umlingiso omusha siya enzansi lapha lela khanda siklikhe kulona so bese sibona inhlobonhlobo zabalingiswa esibadingayo sibuyele emumva ke siphinde futhi sibe nento ethiwa indawo yokudlalela indawo yokudlalela ilapho ebizwa khona ngesingisi ngokuthi i-background ukuze sikwazi ukuthola ke indawo yokudlalela siya kulela blocks lapha enzansi siklikhe kulona sobe sibona inhlobo inhlobo zeindawo esizifunayo siphinde futhi sibuyele emuva siye ke kulela gama elilapha phezulu elibhaye ukuthi ifayela ifayela yilapho thina sifuna khona ukugcina umsebenzi wethu ade siwenza noma sesifuna ukufaka um-, umsebenzi omusha Okay-ke babukeli ngoba sazi ukuthi sisabasha thina ku-scratch indlela yokuthi sikwazi ukuthi sifundise ukwenza singahamba selaphelela gama lesi usizo esoklikha kulona sobe sesibona iy'nhlobonhlobo zemisebenzi esiyenziwe abanye abantu esofike sibuke sikwazi ukuthola ulwazi kabanzi mase sibuyela emumva-ke kulapho sithola khona imibhalo imibhalo ngoba bengishilo ngaphansi kwemibhalo sineyinhlobonhlobo zama-blogs yilapho sifuna khona mhlawumpe umlingisi owethanyakaze noma simfuna ukuthi abangumsindo noma sifuna ukuthi abhale yonke inhlobonhlobo zemibhalo esitholayo siye ezindaweni ngoba sesikhethile indawo entsha esidlalale kuyona ilapho thina esifuna khona ukuthi leyo ndawo sifuna ukuthi sivele ngasiphi isikhathi noma nini uma sesiye umsindo umsindo ngoba senza isitori sethu safuna yini ukuthi ufake umsindo noma sufuna sinayo-ke ilungelo lokuthi sikhethe iy'nhlobonhlobo zomsindo osuvele usukhona ngibonge kakhulu-ke babukeli ngingathanda ukuthi nginikelele kuthandile ozobe senenzisa uhlelo oluncane ozobe selidila nakho konke edesikwenza ngiyabonga kakhulu manje sizokwenza um, sizokwenza umlingisi wethu ukuba ekhuluma okuqala kuzomele sikwenze ukukhetha indawo lapho umlingisi wethu sifuna ukuthi abe khona mina ngizokhetha umlingisi wami ukuba abe segumbini lakhe lokulala sikhetha igumbi lokulala mese singena kulo kuzovela kuye ezindaweni ukuze ukwazi ukwenza umlingisi wethu ukuthi ekhulume kuzomele ubuyele lapho kubhalwe khona ukuthi imibhalo Mase kumele ukuthi sikhethe umlingisi wethu esimfunayo ukuba abe khona kulomdlalo wethu. Uma sifuna ukukhetha umlingisi wethu siya kuleliya khanjana elincane elilapha singene kulo mase ukhetha noma imuphi umlingisi ofuna ukube khona. Mina ngizokhetha nangu umlingisi wami engizomkhetha mase ngiyamqamba ukuthi unana. ngizobe sengizobe sengiklikha kunana mase unana evele egumbini lakhe lokulala uma ngabe sifuna unana ekhulume noma yini esithanda ukuthi engayisho sizoqala ngokuthi siye lapho la eblokisini lapho kubhalwe khona ukuthi izehlakalo izehlakalo sizobona ifulegi elihlaza sajani mase siciphiza kulo silithathe silibuyisele lapho kuthiwe kuba khona imbhalo lapha singakufanisa nokuthi ibhodwe lakho lapho wenzela khona izithako zakho ufaka noma iziphi izithako Manje sesizokwenza umlingisi wethu ukuba ekhulume. Ukuze senze umlingisi wethu ukuba ekhulume siya ukubukeka singene khona. Lapha siyabona ukuthi kukhona uIsho, ucabangela nocabanga. Uma ngabe kwenzeke ngephutha wakhetha ucabangela ungakhathazeki ungakwazi ukususa ucabangela umbuyisele emuva emabhulokisini. Manje sizokhetha uIsho hello for imizuzu emibili. Lapho mangabe sisondelisa siyabona ukuthi kuba nolayini omhlophe esingawubiza ngeglue ozokwazi ukuthi unamathise unamathisele lezi zinkulumo zombili. Uma ngabe ibholokisi linolayini kunespace esimhlophe phakathi nendawo lokho kusho ukuthi ungakwazi ukushintsha inkulumo yakho ubhale okunye okuthandayo. Thina sizobhala uhello ngesizulu sithi sawubona. njengoba sesiubhalile usawubona uma singase sipresse iflag lethu elihlaza umlingisi wethu usengasho athi sawubona manje sesizoqhubekela phambili senze iprogram yethu enye elandelayo yomuntu odansayo uma ngabe ufuna ukwenza uma ngabe ufuna ukususa lokhu okuphambi kwakho lapho kudlalelwa khona uya la kubhalwe khona ukuthi ifayela ungene lapho kubhalwe khona ukuthi entsha mese uthi ungagcini kuzobe sekushintsha konke kubuyela ekuqaleni manje sesizokwenza umlingisi wethu ukuthi edanse uma ngabe sifuna ukwenza umlingisi wethu ukuthi edanse kuzomele sikhethe umlingisi odansayo sizongena lapha ekhanjeni leli elincane mese sikhetha uAZ hip hop uAZ hip hop siyacabanga ukuthi umdansi wehip hop ngoba siyazi ukuthi ikati alikwazi ukudansa kuzomele sisuse ikati sizoya laphayana kukhona khona isikero mese sicima ikati kuzomele sikhethe indawo lapho uAZ ezodansela khona nathi siyazi ukuthi abadansi uma ngabe bedansa badinga ukuba sestage sizobe sesibheka isiteji mese singena kuso isiteji lapho kuzodansela khona u-Isaac ngoba sibona ukuthi u-Isaac akakwazi ukunela isiteji singakwazi ukuthi simnciphise ngokuya lapha yaphezulu la kubhalwe khona ukuthi nciphisa mese siza kuye u-Isaac sizomnciphisa kuze akwazi ukulingana isiteji Uma ngabe uIsaac esekwazi ukulingana esiteji sizoya laphaya emabhokisini la kubhalwe khona ukuthi imbhalo singene khona mese siye lapho kubhalwe khona ukuthi izihlakalo mese sikhetha iflegi leli elihlaza uma ngabe sesikhethile iflegi leli elihlaza sifuna uIsaac ukuthi edanse uma ngabe uEzek sifuna ukuthi edanse sizoya lapho kuthiwa khona shintsha impahla ukuze uye ku-isaac ram ram sizobe sesiya lapho ebhokisini ekubhalwe ukuthi lawula khona siyila ila kuthiwa khona linda imzuzu linda umzuzu owodwa mase siphinde futhi sibuyele la kubhalwe khona ukuthi ukubukeka siphinde futhi siphinde sikhethe khona impahla elandelayo mese siya lapho kuthiwa khona lawula Uma ngabe u-Isaac ufuna ukuthi ephinde, uyakwazi ukumphindisa noma ikabili noma ikathathu noma ikashumi. Mese siya lapho simfake lapho kuthiwa khona linda imzuzu omunye, mese sishaya ifulegi elihlaza. mese siyakwazi ukuphinde futhi simmise uEzek engadansi siye lapho kuthiwa khona imsindo kuze sikhethe umsindo uEzek azodansa ngawo singakwazi ukuthi sikhethe lapho kubhalwe khona ukuthi electric piano uma ngabe sifuna ukuthi edansele yona ungakwazi futhi umsindo owuthandayo ngokupressa lapha ungakwazi futhi ukushintsha imisindo eminingi singakhetha nansi i-hip hop umsindo singapressa wona mase sipressa ukuthi kulungile sizobe sesibuyela lapho kubhalwe khona ukuthi imibhalo siye la kuthiwa khona umsindo mase sithatha la kubhalwe khona ukuthi dlala umsindo i-hip hop mase siwumfaka ngaphakathi la kuthiwa khona phinda kashumi Okay guys sesifike emaphethelweni ohlelo lethu sithemba ukuthi nilithokozelile futhi nakujabulela ukuba nathi Uma unesifiso sokusilandela noma lokubuka amanye amavidiyo enziwe ezingane ungasilandela kulama websites alandelayo Kube intokozo ukuhlala nani nisale kahle